Essas cenas aconteceram em fazendas que fornecem gado à JBS, a maior produtora de proteína animal do mundo e dona de marcas como Freeboy e Swift. A Repórter Brasil percorreu 5 mil quilômetros em quatro estados para investigar como o gado abatido pela JBS é tratado. Nós descobrimos que as fazendas não cumprem as regras da JBS e nem as recomendações do Ministério da Agricultura sobre o bem-estar animal. A violência começa com os animais ainda na maternidade, onde eles são arrastados pelos pés e imobilizados de forma brusca. Olha o que eu tava falando pra ele aqui. Para o Ministério da Agricultura, os bezerros não devem ser jogados no chão e nem tratados com violência. Os bezerros sofrem quando são marcados com ferro quente em seu rosto. A prática é desaconselhada pelo Ministério da Agricultura e, quando necessária, pelo menos os olhos dos animais deveriam ser protegidos. As marcações não deveriam acontecer com os animais agitados, mas, em alguns casos, a prática acontecia até durante o exame de ultrassom. Dentro dos currais, pauladas e pontapés eram constantes. Em diversas fazendas, os currais estavam superlotados, acima da capacidade máxima sugerida pelo Ministério. Os animais ficavam agitados e acabavam se ferindo. Os bois machucados eram levados para outras fazendas e frigoríficos. Calma, tá Animais recebiam choques elétricos ao serem embarcados. bastões de choque eram usados para o gado entrar mais rápido nos caminhões da JBS e também para ficar de pé dentro das caçambas. Para o Ministério da Agricultura, o choque só deveria ser usado em último caso. JBS afirma que adota rígidos padrões de transporte e manejo correto dos animais e que investe em treinamentos com os pecuaristas e seus funcionários. A empresa alega não ser responsável pelo manejo interno das fazendas. O sofrimento do gado foi somente um dos problemas investigados neste especial sobre a indústria da carne. Leia essa e outras reportagens, assim como a íntegra da resposta da JBS no site repórterbrasil.org.br barra boi.